wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigenzeit. Das Grün bricht aus den Zweigen, wir wollen das allen zeigen, dann wissen sie Bescheid, dann wissen sie Bescheid. Ja, liebe Teilnehmer, nochmal der Hinweis, und eben nochmal mit der Polizei verhandeln. Also es werden wirklich nur Fackeln zugelassen, 50 Stück. Sollten die Menschen Schäden spalten. uns feindlich! Werd doch mal die Verpassung, Alter! shalom Elechem. Ereinu shalom, shalom, shalom Elechem. Ereinu shalom